Сейчас у нас идет первый блок обучения, он посвящен тестированию ниши, выбору и тестированию товара, для того, чтобы определить, а, насколько можно им торговать, насколько выгодно этим товаром будет тебе торговать. Да? А, чтобы не сесть в лужу, чтобы не заказать какой-то товар, сидеть на пыльных коробках и, в общем-то, продавать его потом по себестоимости, это неинтересно. Гораздо интереснее торговать теми товарами, которые люди хотят купить, у которых есть а, востребованность этого товара да, на рынке. А, это уже третье занятие первого блока. И если ты не видел предыдущие два занятия, то обязательно посмотри их. Но а, сегодня мы поговорим про купонный сервис. И именно с той точки зрения, то есть не как продавать на купонном сервисе, а именно с той точки зрения, что на них можно искать товары и определять по косвенному признаку наличия спроса. В первую очередь, конечно же, это русско, русскоязычный купонный сервис, который ты наверняка знаешь. Это Абиглион, Группон, Выгода, а, Бубейт, Купи Купон, Бигбази, да, вот такие купонные сервисы, и, а, конечно же, по ним можно определять наличие товара. То есть Э, заходишь на эти сайты, смотришь, что сейчас востребовано, на какие акции 500 купонов продано, на какие 1000 купонов продано, и на какие акции э, там ничего не продано, там 2-3 купона, да, ты можешь по косвенному признаку определить э, спрос на определенный вид товаров. Но это еще не все. То есть самое это интересное, это западные купонные сервисы, потому что все приходит с запада. И когда, то есть у нас есть некоторая задержка, да, Мода приходит с запада, тренды приходят с запада. Некоторые вещи а, сначала появляются там, а только потом приходят к нам. Вот, поэтому, если ты видишь, что продается на купонных сервисах, ты заранее можешь предполагать, планировать, что, в принципе, можешь начать продаваться а, здесь и на чем ты сможешь заработать деньги. Ну, давай, какие же купонные сервисы, про какие американские купонные сервисы мы с тобой сейчас поговорим. А, в первую очередь, конечно же, это groupon.com, да? А, есть Э, Группон Россия, да, он в России тоже представлен. Но сейчас нас интересуют именно американские купоны сервисы. Я очень рекомендую по всем сервисам, которые я сегодня буду рассказывать, искать по Нью-Йорку. Не надо там искать по каким-нибудь э, штатам, которые там не, не особо населенные. Вот по Нью-Йорку сразу берешь и ищешь а, те товары, которыми интересно торговать, да? группом, а, в первую очередь, регистрируешься, смотришь товары там, как ты определяешь, да? То есть ты заходишь на сайт, смотришь, что сколько там тысяч, то есть не, не как у нас там тысяча купонов, две тысячи купонов, там 500 купонов, там сколько тысяч купонов продано было там, и понимаешь, что у нас интернет, э, ну, внедрение интернета не такое большое, население у нас не такое большое, в Америке 300 миллионов, у нас 140 миллионов, да? А уровень доходов не такой большой, да? А поэтому, конечно же, ты отсекаешь какую-то часть эм, этих купонов, понимаешь, что вот таких денег, там, те миллионы, там, десятки миллионов, которые зарабатывают Стан, а, ну, наверное, здесь э, заработать сложнее. Но какие-то деньги заработаешь там, 50 тысяч, 100 тысяч, там, 200 тысяч на одной акции. А, были у нас такие случаи, когда и действительно, то есть и полмиллиона на одной акции были, особенно там под Новый год, если их ставишь. Вот. Эм, про что я говорю? Говорю про то, что, конечно же, нужно смотреть на купонный сервис на Западе и э, убирать там нули. Убирать нули, потому что э, здесь покупок будет меньше, объективно, нужно это понимать. Ладно, какие еще купонные сервисы? Разумеется, livingsocial.com. Это наиболее, это второй по размеру купонный сервис в Америке. Э, он наиболее близок по духу группону, да, а, и, ну, по сути дела, конечно же, тоже на нем нужно зарегистрироваться и посмотреть, что, какие же акции идут. Да. А, ну, это, по сути дела, агрегатор, да, вот этот epip.com, он агрегирует а, акции с различных купонных сервисов. Fab.com, а, он продает а, какие-то ну, вещи а, для дома, да, то есть вот про что там Дементьев, например, говорит про то, что есть специализированный купонный сервис, который специализируется на чем-то отдельно. Там, например, купонный сервис по машинам, или купонный сервис по товарам для дома, или еще что-нибудь там. Вот. Конкретно этот сервис, FAB, э, он ориентируется на э, товары для дома. А, что еще? Ну, что я могу еще вспомнить? Это а, wood.com, а, bloomspot.com, да? такие вот сайты. wood.com и bloomspot.com. Я думаю, что надо, на данный момент пока хватит, да, зайди на них, зарегистрируйся на них и посмотри, какие товары сейчас там продаются, какие китайские товары там сейчас продаются, найди их на сайтах, которые вот я тебе уже на вводном занятии говорил, да, то есть на Алиэкспрессе, на Алибабе, на Global Sources, найди эти товары, которые продаются там, на Западе, которые продаются там тысячами, да, найди их на Алиэкспрессе и сравни цены. Вот, это вот основной смысл того, для чего вообще нужны западные купонники для тебя. Когда ты живешь в России, когда ты живешь в Украине, Беларуси, Казахстане, они нужны для тебе для того, чтобы смотреть спрос а, смотреть спрос. Понятное дело, это американский спрос, но, еще раз говорю, что к нам все приходит с запада. Конечно, будет спрос ниже, чем там, но тем не менее, хорошие деньги все равно на этом можно зарабатывать. Так, и еще раз тебе, я, я не то что рекомендую, я настаиваю на том, чтобы ты не начинал что-то закупать в Китае, пока ты не был уверен в своем товаре. То есть, либо ты им уже торгуешь, и ты понимаешь, что он тебе нужен, либо ты его тестируешь, если ты только начинаешь им торговать, и проверяешь, что этот товар тебе действительно нужен. Вот. Значит, э, это было третье занятие первого блока по тестированию ниши. У нас еще впереди одно занятие по э, этому блоку, э, в котором мы будем рассказывать про прямые проверки, да, то есть когда ты уже получаешь звонки. А Это, вот это все это было косвенная проверка, да, то есть когда ты никак в процесс не вмешиваешься, только смотришь на результаты других. А на следующем занятии мы поговорим про косвенные проверки, поэтому увидимся в следующем видео. Желаю тебе успехов, создавай и развивай свой бизнес в Китае, и Китай тебе помощь.